senza u-w namhlanje letha logo design iyona lo ibonayo ama-files akuyiwebsite i-full video iku-youtube so akube mnandi kuwena thatha ama-files if uhlule ku-editha uyasenda via whatsapp or email inamba ithi 0746885202 i-email ithi info at vatinvec com ya ya ube mnandi ube mtshotsho ya siphusheni <clears throat> i-movement